Egunon guztioi eta ongi etorri gaurko prentsa aurrekora, ohikoa dan bezala gobernu kontseiluan hartu ditugun erabakien berri emango dizuet eta e, berriekin batera bertan aztertu dugun gaietako bat ere gainean jarri nahi nuke, zuekin konpartitu nahi e, genuke. Bi gai dire gaurkoan e, azpimarratu nahi ditugunak, alde batetik estabilizazio prozesuak eta udalak, horien inguruan hitzarmen bat onartu dugu gaur eta honen informazioa emango dizuet, eta bigarrenik Gipuzkoako enpresen salmenta. Ohikoa dugun txostena, hilero egiten deguna, gaur iraileko datuak jarriko ditugu mai gainean. Lehenengo gaiari helduz badakizuten nola estabilizazio prozesuak abian ditugun erakunde publikoetan, 2008 bateko abenduaren hogeita sortzian legea onartu zen Madrileko Kongresuan, eta horren ondorioz estabilizazio prozesuak eh, burutu beharrean gaude. Eta e, ikusten genuen alde batetik aukera zegoela eta beharra tokiko erakundeei Gipuzkoako Foru Aldundiak laguntza emateko eta hori xeda zuzen ere gaurkoan Gobernu Kontseiluan onartu duguna hitzarmen baten bidez. Alegia, tokiko erakundeei gure baliabideak eskaintzea, beraien prozesuen zati handi handi baten e, laguntza emateko. Ta honen inguruan xetasun batzuk emango dizkizuek. Izan ere azkeneko astetan topaketa desente egin dugu eh, tokiko erakundeekin eta baita tokiko erakundeetako eh, pertsonale eh, kualifikatuekin honen inguruan ere gogo eta bat egiteko eta gure artean konpartitzeko esku artean duguna eta nola harindu. Jakinaren gainean egon zaitezten, e, Gipuzkoako foru aldundiak alde batetik baditu prozesu batzuk aurretik abian zeudenak, beraz aktibo daudenak eta gero gehitu zaizkio estabilizazio prozesu hauek. Gaon, gaur egun, eh, gaur arte argitaratutako informazioen arabera, larogeita zazpi udaletatik donostia kanpoan gelditzen dalako legearen arabera, larogeita zazpi udaletatik irurogeita amaika dira lan eskintza publikoak egin beharrean daudenak, prozesu honen ondorezkoak, hogei mankomunitatetik bederatzik eta hiru partzeneretatik bat. Guztira, argitaratutako plazen kopurua mila berreunda berrogeita bost izan da. Horietatik mila eta irurogei merezimendu lehiaketako sisteman, eunda berrogeita amairu oposizio lehiaketan eta hogeita amabi zehaztu gabe. Alegia, alegia, mila bederreunda berrogeita bost lanpostu eskainiko dituzte Gipuzkoako erakunde publikoek, eta horietatik ia euneko laro gehi merezimendu fasekoa izango da. alegia azterketarik gabekoa eta gainontzekoak azterketa bidez egin beharrekoak. Ondorioz eta e, magnitudea edo neurria ze jabetu gaitezen guztiok, e, bain eta berriz aipatzen dugun datu bat maigainan jarri nahi nuke, ondorioz prozesuak guztira bosteunda berrogeita emezortzi izango dira Gipuzkoan. Laureunda berrogeita zazpin merezimendu lehiaketakoak, laurogeita hamaika oposizio lehiaketakoak eta hogei zehaztu gabekoak. Zergatik diot bostunda berrogeita emezortzi prozesuena, besteak beste prozesu bakoitzak epaimai bat eskatzen duelako eta epaimai bakoitzean bost daude titular eta bost ordezko. Pentsa bostunda berrogeita emezortzi prozesu burutzen malin baditu gipuzkoan, guztira eta prozesu bakoitzeko bai bat osatu behar balin bada, zenbat karrerako funtzionario beharko genituzkeen prozesu hauek aurrera eramateko. Ez daukagu inolako gaitasunik. Ez gipuzkoako foru aldundiak eta ez gipuzkoako eh, tokiko erakundeek ere. Zergatik beste baizte, karrerako funtzionarioak falta dialako horregatik sortu zen edo horregatik abian jarri zen lege hau besteak bestea. Beno, eta Gipuzkoako foru aldundiak zer eskaintzen die Gipuzkoako tokiko erakundei. Itzarmen honen bidez eskaintzen dioguna batipat da epaimai kalifikatzaileari dagokion jarduera materiala eta teknikoa gure gain hartzea, Noski hori merezimendu faseari dagokiona, alegia prozesu guztien eguneko laro gehiari dagokiona, eta bestetik izfek aplikazio bat e, martxan jarri du Gipuzkoako tokiko erakundei eskeni zaiena, prozesu guztia asko arinduko duena. Autobaremazio baten bidez, aplikatibo honekin Gipuzkoako foru aldundiari eta bere epaimai kalifikatzailei eta tokiko erakundei ere asko asko erraztuko zaie lana. Beraz, aipatu Gipuzkoako Foru aldundia bere baliabide guztiak jartzen dituela bere prozesu propioak aurrera eramateko eta aldi berean Gipuzkoako tokiko erakunde guztien eh, prozesuak aurrera eramateko. Eta hau besteak beste posible izan da tokiko erakundeekin harreman estu auki prozesu guztia alkarrekin eh, landu degulako, aldi berean eudelekin ere eta e, noski adostasun maila altu bat lortu da. guztiok elkarrekin askoz ere hobeto egiteko gaitasuna geneukan eta e, gaur hemen ekartzen dugun edo adierazten dugun hitzarmena horren adibide da. Danoi erraztuko zaigu asko berez oso komplikatua izango den prozesu bat. Hori beraz e, lehenengo gaiari dagokionez hitzarmen proposamena Gipuzkoako tokiko erakundei eskaintzen dieguna eta noski ezagutzen e, dutena. Bigarren eh, puntua gaurkoa maigaina jarri nahiko genukena, hau ez da gobernu kontseiluan hartutako erabaki bat, baina bai honen inguruan informazioa eman e, zaigu, badakizute hilero hilero hogasun departamentuak Gipuzkoako enpresen salmenten inguruko informazioa biltzen duela eta gaurkoan azalduko dizu eguna da iraileko eh, salmentak eta aldi berean e, salmenta kopuru metatua urtarriletik irailera bitartean. Irailaren kasuan hilabeteko datuak onak izan dira salmenta osoen aldetik. Euneko amaikako azkundea izan dute Gipuzkoako enpresen salmentek aurreko urteko irailarekin alderatuta. Aipatu nabarmen handitu dena esportazio maila izan dela. Barruko salmenten igora euneko irukoma irukoa izan da eta esportazioena euneko hogeita sortzikoa irailean aurreko urteko irailarekin alderatuta. Datu metatuei erreparatzen badiegun, honetan ere albiste onak azken baratu e, eh, behar ditugu. 2008 bat urtearekin alderatuta, igoera nabarmena eman da irailera arte. Euneko amabost koma bost igo bai dira salmentak. Barne merkatuan igoera amairu koma bederatzikoa izan da, eta esportazioetan emezortziko ma seiko igoera den bezala, pandemia aurreko egoerarekin ere eh, alderatu nahi izan dugu eta kasu honetan ere datuak positiboak dira. Igoera euneko amazazpi koma batekoa izan da, salmente dagokienez, barne merkatuaren igoera amabos koma bederatzi eta esportazioetan emeretzi koma lau. Horiek dira, salmente dagokienez, bimia eta emeretzi urtearekin alderatuta egon diran igoera. Beraz, ikusten dezute, datuak ere onak direla zentzu horretan. Orain lan merkatuari erreparatuz, 2008 ko irailean lanetekinen jasotzaileen kopurua euneko bat koma bi igo da, eta urteko metatuan euneko bi koma bat hasi da. Soldatei erreparatzen badiegu, irailean ordaindutako soldaten igoera euneko koma sortzi igo da, 2008 bateko hil berarekin alderatuta, eta urteko metatuan igoera euneko sekoma bostekoa izan da. Arik eta bere egingo dugu pandemiaren aurreko egoerarekin, eta horrela lehenengo bederatzi hilabete hauek pandemia aurreko urtearekin alderatuta, enplegua bat koma bederatzi igo da eta soldatak euneko bederatzi koma bi igo dira. Ikusten duzute datuak onak izaten eh, jarraitzen eh, dutela, eta ikusten ari garena da jarduera mantentzen ari dela. Irailean kanpo merkatuak eutsi dio batipat e, gure salmentei esportazioen azkundean ikusten e, ikusi dugun bezelaxe. Aurrera begira, orain arte bezela gertuti jarraituko dugu ekonomiaren bilakaera eta bai adierazi eta bai esan naiz eta e, egonkorra ez den daukagun e, egoera bai esan bai Gipuzkoako Foru Aldundia eta Lurraldeko enpresak sendo ikusten ditugula datornari aurre egiteko. Eta aldamenean ekiko gaituztela orain arte bezelaxe. Hori da, Gipuzkoako furu aldundiak adirazi nahi duena. Bigai hoi etxek dira beraz gaurkoan gobernu kontseiluan joratu ditugunak eta zuekin hemen eh, partekatu nahi genituenak. Gazteleraz laburpen bat egingo dut. Son dos temas los que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy que queríamos compartir con ustedes. Por una parte, la oferta de un convenio a entidades locales para el proceso de estabilización de todas las administraciones públicas. Y, en segundo lugar, las ventas de las empresas de Guipúzcoa. Tenemos los datos del mes de septiembre y también, evidentemente, los datos acumulados desde enero hasta el mes de septiembre. En relación al primer tema, eh, hacer una una primera lectura, saben que el 28 de diciembre del 2021 se aprobó una ley en el Congreso de los Diputados para estabilizar el empleo, el empleo público. Eh, esta ley ofrece la posibilidad o abre la posibilidad de que la Diputación Foral de Guipúzcoa realice una o que las entidades locales realicen una encomienda de gestión a la Diputación Foral de Guipúzcoa es un tema que hemos abordado, que hemos trabajado muchísimo con las entidades locales, también evidentemente con Eudel y dentro de nuestra propia administración y hoy hemos aprobado un convenio que vamos a ofrecer a las entidades locales para que se puedan adherir y podamos realizar los procesos de manera conjunta. La cooperación es indispensable y también evidentemente en un proceso tan difícil y tan complicado como, como va a ser este por tener, para que se hagan una idea de lo difícil eh, que es el proceso en sí para tener unos datos, señalar que son 71 ayuntamientos los que han realizado o los que van a realizar convocatorias eh, públicas para estos procesos de estabilización, nueve mancomunidades y también una parzonería. En total, las plazas publicadas han sido 1.245. De ellas, 1.060 eh, por el sistema de concurso de méritos, es decir, sin oposición. 153 mediante concurso oposición y 32 procesos, 32 plazas sin eh, determinar. En total son 558 procesos. Cada uno de los procesos exige una, un tribunal calificador en el que hay cinco titulares y cinco suplentes. Si multiplicamos los procesos por el número de funcionarios, funcionarias que necesitaríamos para crear estos eh, tribunales, háganse una idea de lo difícil que sería, sobre todo porque tenemos una ley que lo que viene a cubrir es eh, la necesidad de tener funcionarios y funcionarias de carrera. Por tanto, lo que hemos realizado es una labor de cooperación con las entidades locales para que el 80% de esos procesos, que son procesos, insisto, de méritos, los pueda realizar la propia Diputación Foral de Guipúzcoa y es el convenio que ofrecemos a esas entidades locales del territorio. Por otra parte, también indicar que, aparte de este convenio de colaboración para que podamos ofrecer nosotros el tribunal calificador para estos procesos, señalar también que hemos eh, creado con IDFE un aplicativo que va a facilitar muchísimo la tarea de estos tribunales calificadores con un aplicativo que va a ser de autobaremación. Eh, por tanto, eh, este proceso que se prevé difícil y, complicado, con muchas aristas, bueno, podemos, vamos a poder realizarlo de una manera más ágil, evidentemente, con todas las garantías. En segundo lugar, eh, las ventas de las empresas de Guipúzcoa es un tema que hemos analizado en el Consejo de Gobierno de hoy con el informe de septiembre de 2022. Los datos este mes de septiembre han sido buenos en términos de ventas locales, con un crecimiento del 11% con respecto al mes de septiembre del año 2021. En parte, gracias a las exportaciones, que han crecido un 26,8%. El mercado interior ha subido un 3,3%. Respecto al dato acumulado desde enero hasta septiembre, señalar que el incremento de las ventas ha sido el del 15,5%, 13,9 para el mercado interior y 18,6 para las exportaciones. Eso en comparación con el año 2021. Lo más interesante, comparar con, las con los datos previos a la pandemia al COVID. Los datos siguen siendo positivos. Aumentan las ventas un 17,1%, con crecimientos en el mercado interior del 15,9% y exportaciones un incremento del 19,4%. En el mercado laboral, en septiembre de 2022, el número de personas perceptoras de rendimientos del trabajo aumentó un 1,2%. Acumulado del año, el incremento es del 2,1%. Salarios en septiembre se han incrementado en un 6,1%. 8%, el acumulado es del 6,5% en 2021 y si lo comparamos, si comparamos estos datos con la situación anterior a la pandemia del 2019, el empleo ha aumentado un 1,9% y los salarios han crecido un 9,2%. Los datos, por tanto, eh, siguen siendo buenos también en comparación con datos pre-pandemia. Señalar al, mismo tiempo que el alza de los precios tiene su efecto en estos resultados, pero sobre todo lo que estamos viendo es que se está manteniendo la actividad, que es lo, más importante. También señalar que de cara al futuro vamos a seguir de cerca la evolución de la economía en una situación de incertidumbre, pero señalar que las empresas del territorio están fuertes y la Diputación Foral de Guipúzcoa también va a estar a su lado para acompañar en este camino. Hortik aurrera, galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest naukazue. Ez dago galderarik, beraz eskertzea besterik etzait gelditzen, egun ona izan dezazuela, izan eh, dezagula guztiok.